хагалгаанд ороод хагалгаанаас гараад яг 9 хонж байгаа миний хамар. Хамар өөрөө толгойтой маш тархитай маш ойрхон байрлаж байгаа. Тэгээд нүд чих хамар амал энэ хөндийн нүд нэг байгаа учраас тоохгүй орхиж болохгүй юм байна. Би яагаад энийг ингэ бас яриад байна уу гэхлээр яг над чиг ийм проблемтай хүмүүс байгаа бол эртгэн имжлүүлээрээ. Би нэг хаалгаанд орохоос өмнө сошиал дээр зураг тавьсан. Хаалгаанд орсны дараа юу арай нэг гайг болчоод тэгээ утсаа шалгасан ч амар олон төрлийн мессежүүд надад ирсэн. Би яа таглаан орхолсон шалтгаанаа бүхнээс нь ярил л да. Миний толгой бол өвдөд амар удаж байгаа. Тухай тэмлэгээс үзүүлж яваагүй. Зүг зүгээр ажил гинт өвдөн. Тэгээ өвдгөөрөө бүр ингээд нүүрний ингээд энэ яснууд ингэж тагааж бүр ингээд өвддөг. Тэгээ шивэдэд татсан чинь толгойд хүн арай багассан. Яач ч мэдэхгүй. <laughs> Эсвэл нөгөө нэг швед маш их э, модтой учраас хүчилрэгч одоо хаазаггүй байдсан болов би бол тэгж утсан. Төвшөө бүр гайхаад толгоогоо төвшөө дан амийн толгойг барьж өгдөг байсан. За нөгөөх нь юу вэ гэхээр миний хамар амар битүрдэг байсан. Энэ хугацаанд ерөөсөө ингээл энэ тэр хугацаа тэр чигтэл байнгын миний хамар э, нэг тийм юм битүү. Бүр нэг уртаар нэг сайхан <sighs> гэл ингээл амжгалчмаар байгаа. Тэгсэн юмнээсээ цаанаасаа тийм хагас ингээм амсгалагдаад бол өөрөө ингээ хатарлаад ийсэн. Тэг ингээ хамраа нэгтлийн дараа л амсгалж үзээл, нэгтлийн дараа л амсгалж үзэхлээр ингээ тал тал амсгалдаг. 6 7 настай жоохон байхдаа би хамраараа парло унжсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр үед төргөн дуудаад тэгээд төргний маань эмч ирээд тэгээд тэр үед манайх нөө готл зардаг байсан. Тэгэл яг нөө эмч иргсээр адил миний нөө хамрын төс чинь төв бүн дөрөн гойдсооч арайч муу тогтоол. Тэл бүр ингээл хамар хавтцсан. Дэлгэмж орж ирэл яг үзэж байгаа. Одоо яаж ингээл дарж үзэл юмс ямарс хөндөртэй байсан. Тэгээ өвдөж гин өвдөж гин. Тэгээ өвдөжсэн чинь манад нөгөө нэг зарж байгаа готлууд өрөө тавьчихсан чинь манай хчээс энэ юу готлууд юм болов маах готл зардаг чи өө тийм үү хэдий мэдээ ингээл тэгээ нөгөө чи готл үзээ явсан. Готл мод л өмсөж үзээд тэрнээс хойшоо л миний амар нөгөө ясандаа гинт лаваал утцсан юм шиг байна. Тэгээ сүүлд нь бүр хожуу байна би нүрийн толгойн зураг авалсан чи миний хамрын яс хугараад боролцсон хугараад идэгцэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр багадаа л тэгээ унаад хугалцсан амрын тэгэл хинч анзаарахгүй тэр чигт идгээсэн. Хөө ямар амир игээ. За тэгээ тийм үлээ. Тийм учраас нөө бүр багадаа хамраа маань гэж уурсан учраас яг хизээнээс эхлээд хамраа маань ийм дотор тэр сал татлавч гэдэг зүйл нь морис нэг бол би мэдхгүй эмлэгт үзүүлсэн. Тэр татлавчийн морилт гэдэг зүйл бас надад байсан нүх болгож хуваажгийн таславч байгаа сте. Энэ таславч нь өөрөө минийх эс хэлбэртэй байсан. Эс буюу ийм хэлбэртэй. Дээрээс нь самалдаг гэдэг ахахын зөвлөлүүд нь хавантай. Тэнгүүд миний хамарны нүх бүр амар давчуу. Хамраа авах гэ гараа ингээ хийгэнгүүд гар маань хамарлуу ингээ чөлөөтэй ордоггүй ингээд давчуу байдаг байсан өмнө. Тэгэл яагаад чи би хамраа авах гэдгээрээ угаасаа алдартай төвшөөч хийдэг. Баян хамраа авах ингээл хүн болгоно аа чи ямар их хамраа авах ингээл тэгдэг. Би тэ өөр яагаад би хамраа авахад гэдэг юм бол гэж санаа зов. Тэгс чи угаасаа л хамар нэгтэйм сонин дутуу ингээд нэг юм битүү байгаа юм санагдаад хамар нэг тийм дотоо амьсгалаад байгаа юмсаа яагаад ч нэг тийм хамраа ингээд зайчилмаж нэгдэл данаа хамраа уух. Тэгэж уухтаа энэ тавчуу юугаа хумсаараа айгүйх гимтэйгээд хамар байнга шархлаатай бас нэг инээдтэй асуудал тэр нь болохоор миний хамар ингээд шүглдээд идэг гэсэн Тэр нээр сонин заяа. Яг ингээл орой бүх юм ингээл намж юм болол чив чимээг болол төвшөө тэр яг ингээл унтах гал хөвтөнгөт. Миний хамар гэдэг шүглдээд гэдэг байхгүй юу. Тэгээ төвшөө бүр гайхашоол. Би дэ нүш хамар ингээм амсгалаарч шүглдээд талаар унтаж чадахгүй. Олон дахин майж жухаж ингэсээрээ цоорл үссэн. Шархлаад цоорл үсээд дээрээс нь бас юу байсан. Хамрын маань энтлийн арталт ингээд гамретийн хүн дээд нь киста гэдэг юм үссэн. Тэгээ ийм ийм асуудалтай. Тэгээд энэ асуудал нь удаад ингээ явах юм бол а толгоо энэ төрөвдөх бол ингээд одоо хөнгөн төрлийн наатлын шинжилгээгүүд нь байна л да. Хүндрээд явах юм бол нэг тархины суц муц нарийн сэтгэлгийн за би бол яг нарийн хэллэгүүдийг яг ингээд оншуудыг бол цаашаа яг ингээд мэрэгжлийн хэлээр бол хэлж мэдэхгүй. Яг миний ойлгосноор шүү энэ бол эмчийн надад тайлбарсан нь нөгөө авах хэвээр хүчил төрөгч агаарыг авахгүй байгаа учраас үргэлж дутуу юм байдлаар удаа явах юм бол зүрхэнд нөлөөлдөг Тэгээд би хаалгаанд орохоор шийдээд хаалгаанд орсон байгаа. Сайн байна уу? Өглөөний минь. Би өнөөдөр яг одоо эмнэлэг төвтгээр явах гэж байна. Энэ хоёроо чирээл тэгэл антибиотик баха уугаад сая сүлд дахиад гормоны бэлтгэл баха уугаад гормоны бэлтгэл болсон чинь миний ингээ сахал ургаад тэгээ хүмсэг хүмсэг ингээ амар ургаад би бүр тайруулж ингээ хусаад сахлаа хүртэл хусаад байгаа өрөө энэ миний ор тэр цаам сахиур маань утгагүй хитэн. Тэгээд энэ тэмээ төмпөштэй тийм байна. Гадаарагдчихвээ. Энд дээр болохоор өргөгчтэй ингээд кофе уусан юм гинэ. Энэ зөрөгт байгаа. Энд дээр бас ажирлан байна даа. Дүүштэй юм байлээ. 17 ах нарын мэдээллийг дахиад бас эмчтэй уулзчих бүр сайн аавна. Ямар ч сан хавлага яг ямар зарчмаар явуулахыг бол асуусан. Энэ хэсгийг энэ одоо хэсгийг жишээлбэл яг төсөөд тэнний ингээд арсыг хөндөөлөө голын таславч руу одоо ингэж орж энэ таславчийн мөрөлтийг нь тэгшилж янзлах юм байна. Одоо тэр нөө арт нь гэдэг юм болч ямар юмнууд гэлээ тийм дээшлийг нэмжлэх юм ба ш тэдэр нь болохоор бас хөөцөн байдаг учраас тэдрийг бас тэгшилж аав нь гамрын юмдын гисэл дагмал бас зүгээр хатгаад соруулж байгаа юм гэсэн. Тэгээд энд дэ одоо би шимэгдүүлэх юм ууж байгаа. Хөөе сайхан өхөн тагна. Хөөе тагна тагна. Тагна. Ээч чамруу би яг халгаанд орохдоо амар айдсахгүй анх удаа ингээд яг бүрийн хэмжээний наркоз хаалгаанд орох гэж учраас ингээд амар айгаалсахгүй би яг л нэг хаалгаанд ордог зарчмаар өмнөх оройноос нэхлээл хоолоо сайж эхлээл тэгэл бие бэлдээл бид анх удаа нэг нойрсуулахтаа орох гэж байгаа болохоор яна унтаас ирсэн ч өмнөдөө баацсан байхгүй тий яг тэнийг юм санаа зов тийм лээ тэгсэн чи аягүй гоё ямар дуу сонсох туртай вэ гэхээр би яг шинэ жилийн дуу туртай эсвэл нэг юм гоё аялгын дуртай энэ төр гэсэн яг миний дуртай гоё дуунууд тарьсан. Хатан ээж надад згсэн байхгүй. Хатан ээж минь олон удаа нэг ундуулгатай хаалганд орж ирсэн учраас надад юу гэдгсэн бэхлээр хамаг бие чангалаа айгаад ингээд унтчихлаараа сэрхэд ингээд хамаг бие хөндөрлээд тэгээ дими байдаг. Бие сайхан бүх бие булчингаа суллаад унтуулга нь эхлэхэд чи ингээ аюугай тайван байгаа за хагалгаа маш гоё амжилттай болно гэд ингээ тайван байгаарэ гэд ээж надад ингээ зөндөөд юм заач гисэн. Тэгэл яг нэг одоо хурчээсээ аяыг сонсоол. Тэгэл амар тийм тайван байдлаа мутаад гисэн. Тэгэд нүдэн аниар буцаагаал ингээл нээсэн чинь дүлгүнээ сэрэрээ сэрэрээ гэн ингээл нүдэн анчаалс ингээл сэрсэн чинь айлууж аглах туссан. Тэгээ үргэлжлүүлээ өвчин намдах тусал авсан учраас нөө хамрын нөхцөл тентэр нарсан гоо хайг байсан. Тэгээ нөө ихч маань хажууд байсан. Тэгээд аймаг гой тусалсан. Тэгээ яг 48 цагийн дараа чихээс ахуулсан. Чихээс ахуулах бол хамгийн амар байсан. Халгаанаас ингээл сэрэл тэгэл 2 хоног чихэцтэйс учраас би нөө яг халгаа ямар болсон надад ямар юу ч мэдрээгүй. Тэг ямар сайн айгүй хэцүү ингээл 2 хоног болоод 2 хоногийн дараа чихэц ахуулаад ёо ингээл амьсгалсан чи ингээл бүр ингээл зинх гэл бүр гайхаал ингээл хамар ингээл хүүхд тааж ороод ингээл агаар гаднаас орж байгаа мэдрэгдэл бид чинь тэр үе зүрэ өрөөнд дотор байгаа шүү дээ эмнэлэг дотор Тэгсэн чинь өвлөний хүүтэнд гатаа гарангууд ингээл нэг ам хамарлуу ингээл нэг хүүттэй галардаг та нэг агаар. Яг тэрэн шиг ингээл хамар ингээл хоёр хамраар ингээл тагаал бүрт ингээл агаар ингээл амар ороод байгаа юм санагдаа. Тэг би бүхөө хүмүүс ингэж амьсгалдаг байсан юм. Би бүр өөрөө тэг хүн тэгэж амьсгалдаг гэдгийг бараг мартсан. Шүүл юм ингээ хийгээд тэрнийхээ засраар нь ингэж агаар сорж амжихлаж байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрдөг байсан байхгүй юу? Ингээд нэг тийм Тэгээ тийм дотоо юмсгалт гэж яснаа дараад ингээд бүтээн юмсгалтнаа дөр амар гойс нэг даад дүнгэж сонхоод юм байгаа. Тэр хавлагны дараах цэвэрлэгээ тэр чихээс авах хэдр болол төсөөлж өснөөс жоох хэцүү байсан. Тэгтээ тэгээ энийг бол тэгээд хүү болгоод аваа гарч байхгүй асуудалгүй байна. Тэгвэл ийг ахуулаа суруул суруул гэж бодохоор бүр яг ойлгох гадаад би өглөө суруулахдаа ойлсон. Бүр ингээл өөр ирэхгүй нөлөөс ингээл уурчтай байлээ. За энэ таславч буюу энэ голт нь ингээд тасалж байж тэгээ ясыг авчдээ юм билээ. Надад тэр авцсан яс нь байгаа юм ч надад өгсөн. Ингээ маарланд оролттой байгаа аим шигтэй бодтой хүний нэг яс гэдэг. За энэ бол хамгийн чухал юм аа. Энэ бол хүмүүст одоо шокд оруулах юм харуулъя. Миний хаварнаас гарч ирсэн яс. Амруу яс. Oh my god. Би тэгээ эдгэртлээ ясыг хаяхгүй хадгалж байгаа. Амруу. Энэ яс болохоор миний хамрын таславч. Миний хамрын нөхөр амар томорцсон. Одоо ингэ зайтай болсон. Би ингээ өмнө гараа ихэд аим тавьчихсан гэл тэр язэрс. Тэгээ би ингээ санаандгүй мартцсан. Рефлексээр хамраа авах гал гараа гэсэн миний гар ингээ яваад орчтэй. Шууд би хоол өгөн дээрөө би бүр ингээ амар гахаар миний хамрын нөхөр амар сончиж нөгөө нэг бахан чихээс илгээдсэн хамрын нөх сонцсон бах та гэж өөрөө өөртөө бодоод тэгээс үл нэмжтэйс юм чинь аргагүй штэ энэ чинь ингээд сайхан хөндлөсөн одоо өстө сайхан саадгүй амьсгална Айгуу. Хан тийм эсэн дээ бүрнүүлүүд ингэж тийм билээ тий. Би процесс нь ямар ингэ авчих. надад бүр яг нэг тийм аватар киноны аватарын <laughs> нөгөө гол дөрүүд дээр тийм өндөр амартай. Би бүр гар яг аватар шиг санагдаад. Яа, одоо дипсээ зэлвэлнэ. Эсний хайж өгч. Бүрээ ингээл хөөх мөх ингээл өнг өнг болсон шүү дээ. Энд чинь солонгын долоон гүшиг энэ хэсэг чинь ингээл нөгөө энэ хамрын нөгөө нэг хугарлаа амьдсаснаас шилтгаалаад амар их өнг өнгөөр ингээл хувирсан. Хм тэр явтаа нэг төр зүрийн л хайрсны өнгөний асуудал тэгээл зүүрлэх юм чам. Тийә, эмнэлээс гарлаа. Яг 7 оноо гарч ин тээ. Чин төвшөө хөөр болсон байна гэдэг. Төвшөө их хөөр болсон байна танаар харж ивэл. Хали хараа төвшөөгийн стил нөөшлөгдсөн байна. Тийм нөгөө улсын онцгой комисс нөгөө өсчингийн газрыг хаагаа ард иргэд нийтдээ ирүүлсэн нэг юм ижил стилтэй болцгоо гэд. Үс сахал зэрэг ургасан байдгийг. Өтгшөгийн сахал ингэж агаруулж яваадаа л харж байна. Би чи ер нь тэгээд үс ургуул сахал урга гэсэн тийм нэг ургуул бүгд л ургацгаа гэсэн нэг тийм дүрмтэй. Аваад. Үгүй яасан бэ? Then I surround you. За та нарт төвшөөгийн нүрийг харуулъя. Битээ. Ном битээ аваа. Би одоо блогнд нэг ормооргүй нэг боосоо хаалтаа. <laughs> Картинга үсээд суулж чадахгүй. Гэхдээ намайг хагалгаанд орох гээд явсан агаар төвшөө яг цари алдсныг харуул. <laughs> За хараа зүгээр гаргалж хэсэр дээр тий. Ийм ба. Йоо, сайн ургацгаа. Дагна төвшөө ер намайг байхгүй сайн байсан уу? Дагна төвшөө намайг байхгүй <clears throat> дагна жаахан турсан. Гэтэ гайгүй. Би бас жаахан турсан морсон гэж яриадсан чи төвшөө жаахан ямар ч юм юмраа гэх шиг. Гэтэ ер нь чамд ямарс нэгцэн анх инглиш гайдсан юм ямар. Хавтартай л хэрэг Төвшөө ноён доогуур нь хөхөрч мөхөрсөн болохоор хөхөмтэй намайг төвшөө төвшөө дөлгөөнийг зодцсон гэж бодчих үедээ тэр шигээ хоёр нүдний доор амар хүрээ бүр ингээд зодтолсон юм шиг нэг ингээд одоо энэ бас хөхөн ингээд юм шар туяа маяа байж лээ тэрүүний төвшөө харчаад гэж захгүй хүмүүс ихнэрээ зодцсон матцсан гэх үедээ төвшөө одоо тухгаа басаагүй төвшөө эзэд төлөвчний хаалаа нурхлаа онгар хонгороод орно гэсэн. Тэгээ би ингээд одоо ингээд чамайг ингээд хэлэхээр би ингээд гээд ингээд ингээд татаад үзээд байгаа. Чи яг энэ таг битүү юм бэл. Намайг л нэг энэ имлэгийг гоо сайхны имлэг гэж хамдуураад гоо сайхны гоо сайхны имлэгт би хаалганд ороог байхгүй юу? би чи гимплийн мэлхэн хаалганд орсон байхгүй гимплийн бүхэл зүйл дээр юм хаалгаа ил тийм газар байхгүй урлаг спортын төлхөө очиж имжлүүлдэг юм байлээ шалтгаан болохоор балетийн балетчид бас айгүй очиж имжлүүлдэг спортын бүх чүүд Тэгээд нөгөө спортын янз бүрийн спортын гаралтай гимтлүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд бас нөгөө бүжигчдийн гимтлүүд, иймэрхүү урлаг салхины одоо тэр гимтлүүд нь улсын имлэгт очихлоор тэр олон том жижиг гимтлүүд дунд тэр мэрэгжлийнхний хөл гарны хам жижиг гэрчлүүд нь ингээд жижигхэн юм шиг болоод Тэгтэл нөгөө нэг яг урдлынхаа тэр хөндөө болохоор баг мэрэгчлэрээ цаашаа өршлөж ажиллах ууйгүй юу гэдэг дээр нь одоо яригтгаар маш хүнд. Тэгээ тийм учраас нөгөө урлаг соёлынхан тэр имлэг дээр яг ихэвчлэн очиод тэгээд тэрний гэмтэл нэр гэмтэл нэх баг жижиг гэлгүүгээр яг ямар ч тийм ялгаа байхгүйгээр бүгднгийнхаа л гэмтлийг нь гэмтэл гэж авч үзээд хаалгааг нь хийгээд одоо яг ингээд яаралтай бол яаралтай тий илүү нэг анхаарал тавьж өгдөг гэж би тэрийг нь дуулсан. Тэгээ тэр имлэг дээр би бол хаалгаанд орсон. Хаалгаанд ороод одоо бол миний хувьд хамар манд сайхан онгооч өгсөн. Дэмч маань хэлэхдээ энэ л жоохон хавантай байна гэсэн дотортол нь одоо тэгээ яванд хавн бууглаар дахиад бүр гой суулж онгооч өгнө гэсэн. А одоо тэгээд би цэвэрлж байгаатай тэгээд ингээд ийм өндөр өндөр болсон байгаа л да одоо та нар хаалт миний хамар өндөр болсон нөө монхор байсан хугаралтай байсан ясыг маань буцааж ингэж хугалтын юм билээ энэ гипсийг бол байсан байцсан жагаал сольж байгаа. Тэгэхээр миний хамаарт ерөөсөө нэг юм хийгээгүй амар олон янз юм хийгдсэн байгаа. Одоо бол би хүүхдүүдийн хаан хамар дээр амар анхаарна гэж бодож байгаа. Төвшөө бас явганда таславч хаалганд орох хэвээр. Тэг битээр зэрэг орж үгүйс чадахгүй. Тэгэхээр ээлжилж орохоор болсон. Тэг төвшөө маань явганда таславчийн бас мөрөөлттэй бас л нөө амьсгалын замын асуудалтай байгаа учраас бас толгоо нь өвддөг энэ төр. Тэг тийм учраас төвшөө бас явганда хаалганд орно бүгд л ерөөс яг өрөөнөөс гарахтаа бүгд л баян л масктай. Тэгээд гаднаас ерөөсөө эргэлт мэргэлт хүмүүс хүлээж авахгүй. Тийм учраас имлэг дээр бол гэртэл дээр бол ерөөсөө айж яагаагүй санаа зовоогүй. Би ч өрөөндөө ганцаараа ирт харсан учраас азтай. Хүн зүйтэй байсныг хичээлгүй азтай. Ганцаараа өрөөндөө нэг өрөөндөө тарсан. Тийм учраас яг гарч орох нэг одоо шаардлагатай гарах үедээ л яг маск зүүж гарчаал тэгэл бос үед нь яг өрөөндөө байсаар агаал. Тэгэл 7 оноо гараад ирсэн. Би жимлэгт яг 7 онсон араас нь цэвэрлэгээ гам бол амар чухал. Тэгээд тийм учраас маш дахиад очиод бас цэвэрлүүлэх хяндлага хэвээр. А тэгэд хамрын ариун цэвэр хамрын хүндийн эрүүл ахуй маш чухал юм байна. Тарих толгойтой их хамааралтай босод эд эрэхтэн эрүүл мэндтэй хамааралтай байдаг юм байна шүү. Тэр хүн болгоны өөр өөртэйхэн биеийн онцлог яг нөгөө үүссэн асуудал нь өөр өөр байгаа учраас яг шууд надтай адилхан өө би яг дүлгөөнтэй адилхан учраас би яг л дүлгөөн шиг хаалганд орох юм байна. Эсвэл Өө би яг л юм хэм байна гэж бол бодож болохгүй. Тэгээд энэ бичлэгийг үзсэн хүн болно хэрвээ хамрын асуудал танд байгаа бол заавал мэрэгжлийн хэмжид үзүүлээд одоо ингээд хаалгаанд орсон хүмүүсээс сонсоод тэрүүгээрээ өөрийгөө онцлож имжлэх, өөрийгөө онцлож дүгнэх ч юм уу тийх шаардлагагүй. Хаалгаанд ороход бол э, төр мөх гэдэг имж маань ахлаад тэгээд э, ламаа имж маань гэрэл сайхан имж маань унтуулгын болроомж маа дээрээс гэрэлтдэг хөрөвсөрөн сувилагч нар гэдэг ингээд ийм баг хамт олон ахлагаанд маань орсон байгаа. Тэгээд эдгээр иймж сувилагч энэ MBJ-ийн хамт олонд маш их баярлаа гэж үсгийн ташинд хэлмээр байна. Блог хийх олгоё. <laughs> Чи блог хөтөлмөр байгаа бол эхлээд үсээ болгоно. Үсээ ерөөсө болохгүй. Үсний болтоо авч хилээд үсэндээ хоолоо нялдаг хүүхдийг блог хийх хийх ирэх өгөхгүй явуулчлаарай. За за тэгээд өнөөдрийн влог дээр энэ дан хамрын тухай ярьсрагаал дуслаа. Угаасаа л хамар хамар гэдэг сэдвтэй влог. Миний юмыг аваад ирнэ.